Ergebit'le bulut madenciliği deneyimleyin. Siz de donanım için yüksek miktarda yatırım yapmadan veya herhangi teknik bir bilgiye sahip olmadan kripto para madenciliğine başlamak ister misiniz? İşte MyGebit bunun için var. Bulut madencilik ismi verilen uzaktan madencilik, donanım gücünüzü kullanarak kripto para kazımı yapmak anlamına geliyor. Bu yolla örneğin Bitcoin ya da Ethereum kazımları için kazanç sağlayabilir Uzman ekipler sayesinde ve düşük ücretlerle madenciliğe giriş yapabilirsiniz. Üstelik minimum risk alarak ölçeklenebilirlik ve kazım planı seçebilme imkanı, ne tür taşıyıcıyla yedekli bağlantılar kurma, güvenli tesis ve esneklikle kripto para kazım ekipmanları için tasarlanmış olma avantajları nedeniyle MyGebit tam donanımlı olarak bu iş için çalışıyor. MyGebit'in hedef kitlesini madenciliği amatörce yapan bunun yanında uzaktan barındırma veya ev gibi ortamlarda madenciliğin risklerinden ve yaşattığı aksaklıklardan kurtulmak isteyen tecrübeli madenciler oluşturuyor. Uzaktan madencilik modelinin ise iki farklı şekli bulunuyor. Barındırma madenciliği ve bulut madencilik. Uzaktan barındırma madenciliğinin avantajları kazım işlemleri üzerinde sıkı bir hakimiyet ve kontrole sahip olmak, bakım desteği ve donanımın yani kazım cihazının size ait olması. Erişim sınırlaması olmadan seviyesi ne olursa olsun herkese ulaşmayı hedefleyen MyGebit, değerli müşterilerinin kripto para madenciliğiyle Ethereum kazanmaları için fırsat tanımak istiyor. Geniş resimde madencilik servislerinin gelişimine katkı sağlamayı ve daha sonra para birim ve ekonomik sistem olarak gelişen Ethereum'a katkı sağlamayı hedefleri arasında ilk sıraya koyuyor bağlantı sağlayan, devamlı erişim imkanı sunan ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip MyGebit, 7 gün 24 saat çalışma ve düzenli ödeme garantisine sahip. Modern ve yüksek teknolojiye sahip MyGebit Veri Merkezi, kripto ekipmanları barındırmak için tasarlanmış tesisinde sizleri bekliyor.